Dies ist meine Geschichte. Heute bin ich alt und schwach. Doch als kleiner Junge wollte ich auf Abenteuer. Das größte meiner Abenteuer erlebst du heute mit mir, wie ich mich als kleiner Junge nachts davon schlich, um ein geheimnisvolles Leuchten und Träumen zu erforschen. Dies ist meine Geschichte.